Salut! Astăzi este despre a suporta. În dicționar este a îndura, a răbda. Ieri, într-un mall, am uh, întâlnit uh, o mămică, nu o cunoșteam, dar am auzit-o că certa foarte tare pe fica ei. Nu știu dacă avea mai mult de 3 ani. Și fica se uita la ea răbdând așa, cum să spun, suportând uh, tot ceea ce îi spunea mămica, neînțelegând foarte tare ce îi se întâmplă și m-am apropiat cât am putut de drăguță, de mămică și am spus, v-ar plăcea cumva ca în viitor, când ea o să crească mare, să o certe și să aibă de răbdat același tratament din partea unui șef, fica dumneavoastră? Și i-am spus serios, nu vreau să vă supărați pe mine, dar chiar așa se poate întâmpla. Ehm, a zâmbit așa puțin și a zis, da, uite, m-am gândit la asta, mulțumesc că mi-ai zis. În sfârșit, ne-am împrietenit până la urmă. Uh, cursurile unde merg, uh, observ uh, oameni uh, trecuți de 40 de ani, care nu au o relație foarte bună cu șeful și mă întreb ce relație au avut cu părintele. Uh, hai să îndulcim, să nu mai suportăm atâta, uh, nu știu, ceartă din partea celorlalți, să punem punct, pentru că a suporta este a ne bloca pe noi înșine.